नमस्कार दोस्तों आज सभी को विश्व युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम अनुलोम विलोम से तो सबसे पहले हम अपने दाएं नाक से हाथ रखेंगे से मध्यमा से अपने पाए नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से फिर देर हो जाए और रोकने के बाद छोड़ देंगे दूसरी प्रोसेस फोर्स हुआ होगी उसकी बात करेंगे कपाल घाट दोनों हाथों को कपाल पर कपाल घाट के लिए स्वर लेंगे और लेंगे